你别笑，神奇狗狗。 Meus irmãos. 妈妈，妈妈，妈妈，太棒了！妈妈，看。 手机哦。好的，下面我们先马上听马路小少年有请指令。持人好，听众朋友大家。 哎，我在上厕所，你出去，喊你出去，我在我爸爸，滚出去，你是不是？ 因为我刚好遇见。 Дохлый там, смотри, он лежит, дохлый. А? У нас это не держится. А, не смотри, лезет, смотри. А как пробивать, она вообще не входит. Удает. Да, да, давай, я стоял. Пошли зать как будешь. Зять будем сбрасывать. Готовьте веревки. Э, ты смотри. Это Да. Охренеть. А Такого я не видал еще. А немцев э,